轮收，冠名播出。喺生活水平提高嘅同时，心脑血管疾病、代谢综合症同癌症，亦逐渐成为影响人健康嘅重要杀手。 喺現有嘅醫療技術之下，呢啲病嘅治療方法經常因為缺乏檢查或者方法不當，而令到痊愈嘅機會大大減低。癌症等惡疾可唔可以及早預防呢？點樣先能夠尽早發現，提前進行治療呢？ 陈志洲，中国医学科学院肿瘤医院教授，著名免疫学专家，中国放射免疫学奠基人，中华人民共和国第八、九十届全国人大代表，中国民主促进会前中央委员、科教医卫委员会副主任。陈志洲教授出身医学世家。 爸爸陳禮哲同媽媽李月華教授都係德高望重嘅科學家同社會活動家。一九六二年，陳志洲教授喺上海第一醫學院醫療系畢業，後來师從中國著名內分泌權威生物化學家劉士豪教授。佢嘅論文《胰島素放射免疫分析的建立及其在糖尿病研究中的應用》係繼諾貝爾醫學獎得獎者耶鲁博士一九六零年創立。 放射免疫分析新技术之後，喺一九六五年，中國首先建立呢項技術嘅科技工作者。我受了我父親、誒我外公、我母親、父親嘅影響，從小對醫學是非常有興趣，特別是我看到了我母親致力於兒童的這個健康，所以我當時就想我一定要考取醫學院。 一九七四年，因为周恩来总理嘅关怀同亲自批文，下放到江西嘅陈教授，一家调翻北京中国医学科学院肿瘤医院，从事肿瘤早期诊断嘅研究。就是说，呃，我觉得可能在这一生中影响特别大嘅，就是周总理的那个批示。自自此，就是说，从那个时候开始下定决心的话，这个自个的兴趣和爱好和事业。 就就就完全融合在一块儿，就是这个东西了。范振富，中国医学科学院肿瘤研究所医院教授，中国协和医学大学实验核医学教授、博士生导师，标志免疫分析与临床杂志主编，中华核医学杂志编委。 范真符、陈志洲教授系生活中嘅伴侣，亦都系事业上合作咗四十年嘅伙伴。作为国家有突出贡献嘅科学家，两位教授多年嚟都致力于癌病防治同埋早期诊断嘅工作，合作嘅多个成果获得国家级、卫生部级科技成果奖同科技进步奖。同时喺做全国人大代表嘅十五年间。 陈教授一直提倡啲人要预防恶性疾病，期间对医疗制度改革、社区医疗机构建设同恶性肿瘤嘅预防等提出咗好多建议。中国科学院资深院士核医学家黄世珍教授曾经撰文赞扬陈教授，就凭陈志洲教授对我国核医学的卓越贡献，他也应该是当之无愧的人民代表了。 为咗响应国家号召，率先将科研成果转化为产品，再投入市场，探索一条由科研到产业化再到创新发展嘅良性循环之路。喺中国肿瘤研究所退休之后，陈志洲、范振孚两位教授喺北京经济技术开发区创建咗北京永汉星港生物技术有限公司，同埋永汉星港临床医学检验所，开始咗另一个新嘅里程。 国家很重视，就觉得你们这条路是对的。不，科研不是为了纯粹科研而科研，不是为了一篇文章而科研，而是为了你怎么样子走产业化的道路，就是走良性循环道路。据统计，目前中国死亡人口中有百分之八十死于慢性病，好多病，特别系肿瘤同心脑血管病患者，喺接受治疗嗰阵已经到中晚期。 醫好嘅機會非常低，惡性疾病嘅早期檢查實在係刻不容緩。嘅檢測項目，絕大部分是用於癌症的早期診斷的項目。第二個方向呢，啊，我們關注的呢是心臟、心腦血管方面的疾病。而第三方面呢，呃，我們考慮的呢是代謝性的疾病，呃，特別是像呃痛風啊、高尿酸，哎，这样的疾病。 范非洲，北京永汉星港生物技术有限公司总经理，中国民主促进会会员，中国民主促进会企业家协会理事。胃蛋白酶原一、胃蛋白酶原二喺胃癌早期嘅诊断普查同胃癌嘅预防当中有廉价、高效、无创伤、准确呢啲特点，系国际公认嘅胃癌早期诊断有效途径。 佢哋嘅两大項目：血清胃蛋白酶原一、胃蛋白酶原二酶標試劑盒嘅產業化應用、化學發光試劑嘅研發，同批准文號申請，獲得北京經濟技術開發區科技局科技創新專項資金、成果轉化類同技術研發類資金嘅支持，大大咁推動咗企業嘅發展。我们從零六年成立至今，我们嘅企業已經增長了六十倍了。 啊，企业的规模放大了六十倍了，那我想在我们这个企业当中，那么充实的呢是一个创新的激情和创新的能力，那么自然而然我们也有创新的产品。我们觉得我们是一种强强联合，他们研发了，那么我们就来用，因为我们也是一个互补，大家一定要协作，各自发挥的长处，这样呢我们才能呃多出成果，而且能把成果转化为应用。我觉得这是一个非常好的一个模式。 喺民进组织当中，呢个集体被称为三代民进人嘅科学石果，一家几代人嘅历史，亦都证明咗中国人民同外国人士肝胆相照、荣辱与共嘅光辉历程。在这个整个民主党派界，大家也成为一个佳话，就觉得这个 <laughs> 这个是很很好的，这也体现了我们党的这个诶这个政策吧。 就是统战的政策，诶，它也是不断的发展。瀚海智州大医精诚，喺为技术产业化方面做出嘅尝试同得到嘅收获，觉得欣慰嘅同时，陈自州、范真符两位教授而家又喺肿瘤糖组学方面深入研究，相信喺不久嘅将来。佢哋同佢哋嘅团队将会再一次喺国际高科技舞台上发光发亮。 我们虽然这么大的年纪，还在这儿干，但是我觉得很值，因为我们究竟能够为国家的医医学事业做一点贡献，哪怕是一点点，我觉得都很值的。随着我们医疗水平的改善，随着我国人民生活水平的提高，我觉得我们的工作应该前移，移到什么？为正常人服务啊！正常服务就是你不要等他有病来了再来，我们能不能提前？ 开展一些这种前沿的、对健康人的一些呃能为健康服务的一些实验的一些项目，我觉得是非常有意义的。我们是一家以研究为核心的公司，那么资金力量比较薄弱，目前的规模比较小，这制约了我们企业的发展。非常希望就是我能到二零一二年的时候，我能有一个我们自己的门诊部，那么我们能够给老百姓做面对面的方面的服务，我想。 这样的话，对于我们企业来说，老百姓也能得到更好的服务，我们企业也能够更快的发展出更好的产品来。自然的恩赐，成就我们的不。 同凡响，追求卓越的人生，就像我选择特仑苏。品味特仑苏，享我人生。不是所有牛奶都叫特仑苏。